Бродит странный прохожий растерянный В этом городе с серыми стеклами Недопонятый и неизмеренный Отраженный тенями блеклыми Шепчет тихо слова вроде молится Я прошу тебя, Господи, слышится под ногами ледок тонкий колется, Чернота в темных лужицах лижется. Ходит мокрый, понурый и брошенный Выгребая из сердца горелое, Развивается плащ его кожаный, Сверху черное, внутри белое. В этом городе сером от копоти Небесам просыхать, где не велено По подъездным парадным все шепоты Где все мелено, все перемелено ходит странный, мокрый, растерянный, Одинокий, случайный прохожий, Мной когда-то и где-то потерянный, На меня чем-то очень похожий, Мной когда-то и где-то потерянный, На меня чем-то очень похожий, Мной когда-то и где-то потерянный, На меня чем-то очень похожий когда-то и где-то потерянный, На меня чем-то очень похож. Мной когда-то и где-то потерянный, На меня чем-то очень похож. Мной когда-то и где-то